Магазин «Сюрприз. Украшения из натуральных камней» предлагает вам авторскую работу нашего мастера, выполненную из камня, который называется кахалонг. Женский камень, материнский камень. Работа нашего мастера выполнена на металлической струне, которая является гипоаллергенным материалом, не окисляется и не темнеет. Работа выполнена из камня кахалон круглой формы. Больший размер камня соединен немножечко меньшей формы, тоже округлости. Длина бус составляет 48 сантиметров. Диаметр камня крупного составляет 10 мм, мелкого 5 мм. Сережки выполнены застежечкой английский замочек. Тоже два камня по 10, э, диаметром 10 мм соединен небольшим камнем, диаметр которого 5 мм. Согласно историческим данным, название камня Кахалонг происходит от калмыцкого – кахи, река, и холонг – камень. С санскрита опал переводится как камень, с монгольского – прекрасный камень. Также кахалон называют калмыцким агатом и окаменевшим молоком священной коровы. За кварцевое происхождение и божественную красоту кахалонг нередко называют жемчужным агатом. Месторождения, основные месторождения кахалонка находятся в Армении, Средней Азии Казахстане, в Исландии – в России молочные опалы добывают за Забайкалье, на Ставрополе и в других регионах страны. Главные свойства кахолонга – способность исцелять женский организм и всячески помогать молодым мамам. Знахари и целители древности передавали кахолонг беременным для успешного разрешения при родах и излечения различных женских недугов – Поэтому украшение с этим камнем вполне уместно дарить беременным женщинам или девушкам, которые только готовятся к этой важной роли. Целебные камни необходимо постоянно носить в виде кулонов, украшений или просто в кармане. Это значительно облегчит протекание беременности и роды. Такой эффект возможен благодаря тому, что кахалонг молочно-белого цвета оказывает оздоровительный эффект – на центральную нервную систему, снимает боль, предупреждает стрессы.